Astăzi este despre a te focusa sau a focusa. Uh, mi-aduc aminte un joc de la actorie când uh, foarte toți oamenii stau pe cerc sau și pentru copii este și fiecare trebuie să scoată un uh, sunet ori din palme, ori din ca și cântat din voce și fiecare trebuie să-și țină ritmul, se numește orchestra. Și atunci fiecare are nevoie să se focuseze pe ritmul lui. Știi, dacă face unul așa, bineînțeles că uh, trebuie să fie focusat pe ritmul pe care îl ține el cu palmele. Altul, să zicem, că uh, bate de două ori din picior uh, și așa mai departe. Dacă unul se focusează pe ceea ce face colegul, pierde ritmul lui. Cred că așa e cu orice problemă avem noi. De exemplu, dacă avem problema banilor și ne, ne focusăm pe ah, vai, ce greu este, atunci e clar că nu ne vom focusa pe rezolvarea problemei. Tu ce părere ai? Ceau!